Колокольчики исполняет дипломант конкурса, обладатель диплома за лучшее исполнение романса Мелихова Мария. Город Рига, 14 лет. звенят Got the blush. Thank mm-hmm. you.